მოგესალმებით. დღეს მინა ერთ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე გაგესაუბროთ. გაყიდული თამაშები. არსებობს თუ არა ხელანდელობაში ტოტალიზატორის მაფია? ვინ არიან ეს ხალხი და რა ისტორია აქვთ? ასევე არის თუ არა ჩვენი ფეხბურთელი ხუჩე კვარაცხელია და მისი კლუბი ნაპოლი ამის მსხვერპლი ან საერთოდაც მონაწილე? ყველა საფეხბურთო სალამი ეს არის ფუტვიჟან. დავიწყოთ. არავისთვის არ არის საიდუმლო რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული გაყიდული თამაშები. ანუ როდესაც ერთი კლუბი ან კონკრეტული კრიმინალური დაჯგუფება უთანხდება მეორე კლუბს მათთვის სასურველ მატჩის შედეგებზე. ამან რა თქმა უნდა გააფუჭა ფეხბურთი, თუმცა ვის ადარდებს, როდესაც ამით მილიონობით დოლარი კეთდება, ხო? რა თქმა უნდა, დღევანდელობაში მსგავსი შემთხვევების რაოდენობა ბევრად შემცირდა, თუმცა ჩემი აზრით, მაინც არის მსგავსი შემთხვევები. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ხმაურიანი პიროვნება მსგავს ისტორიებში იყო რაჩ პერომალი. 2011 წელს დაპატიმრებული იქნა შეთანხმებული მატჩების ყველაზე ცნობილი ორგანიზატორი რაჯ პერუმალი. გამოძიებიდან გამომდინარე ცნობილი გახდა რომ 2008 წლიდან 2011 წლამდე სინდიკატმა რომლის წევრიც იყო რაჯი ჩააწყო 700-მდე თამაში, საიდანაც 400-მდე თამაში ევროპის გუნდებს მიეკუთვნება. რამოდენიმე წელში მან ციგნიც გამოუშვა შეთანხმებულების მეფეები. პერომალე გვიყვება რომ მსგავსი მაჩისტვის საკმარისია შეუთანხმდნენ წორთნელს და კიდევ 4 ფეხბურთელს, საიდანაც ორი აუცილებლად ცენტრალური მცველი უნდა იყოს. სანამ ვიდეოს ყველაზე საინტერესო ეტაპზე გადავალთ, გამოიყენეთ ეს წამი და დაალაიქეთ ვიდეო. ავიდეთ 1500 მოწონებაზე. ასევე გამოიწერეთ არხე უკვე 5000 გამომწერს უახლოვდებით. მეგობრებო, ეს ყველაფერი ძალიან გვეხმარება განვითარებაში, ასე რომ მადლობა წინასწარ. ნაპოლი მილანის ჩემპიონთა ლიგური შეხვედრა. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ მილანმა დაცვაში მარკლეს კარგად ითამაშა. თუმცა მთლიან სურას რომ შევხედოთ რა გვაქვს. მარიო რუის საკიდებული 11 მეტრიანი, რომელსაც მერეტი გაუმკლავდა, თუმცა ეს ფაქტს არანაირად არ ცვლის. შემდგომ იგივე მარიო რუი და პოლიტანოს ერთდროულად იზოლებითი ცვლილება. ანუ წარმოიდგინეთ, პირველივე ტაიმის 34 წუთზე ორი ძირითადი მოთამაშე ტოვებს მოედანს. ეს როგორც თამაშის ხარისხზე მოქმედებს, ასევე გუნდის განწყობაზე. ბევრად ხისტი შეჯახებები მინახავს მეპირადად ფეხბურთში, რომელიც შემდეგაც ფეგმურთელი ისევ ამდგარა და გაუგრძელებია თამაში. თუმცა ამ შემთხვევაში ქე ვნახეთ რაც მოხდა. დანიშნული 11 მეტრიანი რომელიც კვარაცხელიამ ვერ გაიტანა. რთულია აქ რამეს წამოეკიდო, რადგან მთელი თამაშის განმავლობაში ჩანდა როგორც ცდილობს ხუჩა მთელი გუნდის მაგივრად თამაშს. უამრავი გამწოების მცდელობა, დარტყმა, საჯარიმოში ბურთის ჩაწოდება და ასე შემდეგ. მან საუკეთესო შეფასება მიიღო ბევრი ცნობილი გამოცემისგან და კომპეტენტური ორგანიზაციისგან. ასე რომ მას უბრალოდ არ გაუმართლა და ალბათ მზად არ იყო ამ 11 მეტრიანისთვის. კი ეს 11 მეტრიანი დაინიშნა, რადგან აშკარა ხელით თამაში იყო და ეს არც საყრდენი ხელი ყოფილა და მან ვერაფერზე იკამათებდა. და მოუწიათ რომ დაენიშნეთ, მაგრამ მეორე მომენტი, როდესაც ლიაო ხისტად შეაფრინდა ლოზანოს და აშკარად ჯერ ფეხზე ითამაშა და შემდგომ ბურზე, რაც უკვე ავტომატურად 11 მეტრიანს ნიშნავს, ეგ მომენტი გამოგვიტოვეს და არ დანიშნეს მეორე 11 მეტრიანი, რომელიც შესაძლოა საბედის წეროს ყოფილიყო. მილანი აქამდე უკვე ყოფილა შემჩნეული მსგავს თამაშებში. 2005-2006 წლის სეზონში მათ სერია A-ში 30 ქულა ჩამოართვეს ამის გამო და შემდგომი სეზონის დაწყებამდე წინასწარ კიდევ 8 ქულა ჩამოართვეს. ხოლო იუვენტუსს საერთოდ ორი ჩემპიონობა ჩამოართვეს და გადაიყვანეს სერია B-ში. ლაციო, ფიორენტინა და კიდევ რამოდენიმე გუნდი იყო შემჩნეული მსგავსი ტიპის საკითხებში, რაც იმაზე მიგვითითებს, რომ იტალიურ ფეხბურთში მსგავსი ამბავი მოსალოდნელია. პენალტი რომ მიიღო და რო არ დანიშნეს ფაქტია ისევე როგორც 34 წუთზე საეჭო ერთდროული ცვლილება თუმცა არის თუ არა თამაში გაყიდული 100%-ით ამას ვერ ვიტყვით ეს უბრალოდ თეორიებია შეიძლება სულაც არაფერი მსგავსი და უბრალოდ ქვეცნობიერ სურს რომ კვარას და ნაპოლის მარცხი გაამართლოს ასე რომ გაითვალისწინეთ რომ ეს მხოლოდ თეორიებია ასევე დაწერეთ რას ფიქრობთ თქვენ არის თუ არა ეს თამაში გაყიდული დაწერეთ მოგწონთ თუ არა მსგავსი ტიპის კონტენტი. მე კი დაგემშვიდობებით და იმედია არ დაგავიწყდათ არქის გამოწერა. ძალზედ გაკვირვებული ვარ და გახარებული ვარ თქვენი აქტიურობით. საღოლ თითოეულ თქვენთაგანს, ვინც უყურებთ ვიდეოს, ალაიქებთ, იწერთ არხს და თქვენს აზრებს მიზიარებთ კომენტარებში, რაც ყველაზე სასიამოვნოა. ეს არის ერთგვარი კონტაქტი ჩვენ შორის, სადაც შეგვიძლია სხვადასხვა თემები განვიხილოთ. ასევე ერთი თხოვნა მაქვს, რომ ცენზურა დაიცვათ. ხშირად მხვდება შემდეგი ტიპის კომენტარი, რომ ყვარაზე რა თქოს მე ამათი დედის ის და ეს და ასე შემდეგ და კი ყოველას ძალიან გიყვარს ყვარა, მაგრამ მაინც გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ გარდა ბავშვებიც უყურებენ ამ ვიდეოებს და კითხულობენ კომენტარებს. მალე დაგიბრუნდებით ახალი საინტერესო ვიდეოთი.